Zwischen dem Convertible in der Mitte sehen wir ein goldenes Modell. Das ist das EC-Book Pro. Das Pro im Namen könnte darauf deuten, dass man sich einiges von dem Gerät erwarten darf. Was direkt ins Auge fällt, die Tasten sind angenehm groß. Hier befinden sich die drei typischen LEDs von Jumper. Direkt daneben wird ein Dual-Mikrofon verbaut. Auch hier haben wir wieder Platz für eine MicroSD, daneben ist ein USB-Port und der Ladeanschluss. HDMI-Kabel können natürlich auch angeschlossen werden, einen zweiten USB-Port gibt es auch und geladen wird über den AC-Port. Da es sich auch hierbei um einen Prototyp handelt, können wir das Gerät leider nicht anschalten. Wer genau hinschaut, sieht hier etwas sehr Seltenes. Einen Wartungsschacht. Hier ist ein 256 GB M2 SSD verbaut, die vom Nutzer gewechselt werden kann. Die Unterseite beherbergt weiterhin zwei Speaker. Angetrieben wird das Pro-Modell von einem Apollo Lake 3450, der einen Takt mit bis zu 2,2 GHz mitbringen soll. Ihr habt noch Fragen zu den Jumper Notebooks? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram.